असलम दोस्तों दोस्तों ये हमारे पास नोकिया का फ़ोन है नोकिया एक सौ पाँच T A one zero three four इसमें स्पोटी कोड लगा हुआ है हमने काफ़ी कोड जो है वो ट्राई किए हैं लेकिन ये इसका अच्छा ये मसला वो हल नहीं हुआ आप देख सकते हैं इसमें दो तीन कोड लोग कितने ट्राई किए हैं जितनी मोबाइल ओपन नहीं हुआ तो चले चलते हैं हम अपने मोबाइल टू पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि इसका जो स्पोटी कोड है वो कैसे रिमूव होगा वीडियो तो को एंड तक Thank you. Thank you.